suhbatimizni eshitib turgan birodarlar qizlaringizga e, e'tiborli bo'ling e, ayolingiz farzand zurriyotlaringizga e'tiborli bo'ling ayollar gruppalari faoliyat olib boryapti ayollar gruppalari o'sha bular maturidiy e, moturidiylar adashgan degan gaplarni tarqatishyapti manga ovozlari bilan bir gruppadan jo'natib yuborishdi mm, menimcha yosh qizlar shular yosh hali aqli unaqa e, rivojlanmagan bechora e, kimnidir ta'siriga tushib qolgan shunaqa ishlarni qilib yuribdi qizlarimiz singillarimiz opalarimiz mahramlarimizga ko'z quloq bo'laylik qo'lidagi telegram kanallari bo'lsin telefon whatsapp hammasi bo'lsin nazorat qilib qo'yaylik bular ayollarni e, boshini og'rityapti bittasi yozyapti abdulloh domla haqida nima deysiz deyapti u haligi ayol aytyapti abdulloh domla e, bir paytlar ahli sunna edi bir paytlar ahli sunna val jamoada mustahkam aqidasi ahli sunna edi keyin abror domla borib borib e, bizdagi ma'lumotlarga ko'ra uni majburlagan majburlagandan keyin keyin moturidiy bo'lib qoldi <laughs> shu gapni gapirib turib bu buyog'ida ham bitta savol beryapti biz asosan nimani o'qishimiz kerak san asosan aqidani o'rganish kerak aqida mustahkam bo'lsa keyin odam o'zgarmaydi deyapti e abdulla odamlar o'zgarib qolibdiku u o'qimaganmikin aqidani bu o'qisa o'zgarmas ekan abdulla odamlar o'zgarib qolarmish man abdulla domla qanaqa bosim qilaman bit tursa meni uxlatib qo'yadi abdulla odamlar qanaqa qilib u domlaga man bosim o'tkazaman abdulloh domlani vesi mandan baland u odamni e, islom ummatini ichidagi makonati maqomi qilgan xizmatiga bizga qancha bor hali qizlarni aldashyapti o qizlar ko'zingizni oching shuni o'shanaqa e, gruppalarda kesib tarqatinglar biz ham qo'yarmiz aldashyapti sizni sizni aqidangizni mustahkam qilamiz deydida olib borib olib borib zufarga unashtirib qo'yadi ishonavering zufar hozir o'sha bitta bo'sh joy ushlab turibdi hozir shunaqa odam kelsa e, boshini aylantiraman deb aqida <laughs> aqidani deydi abduvali qora akadan o'rganish kerak aqidani abduvali qora aka yo'q hozir qanaqa qilib kasetadan o'qib aqida o'rganasiz aldayapti sizni sodiq samarqandiydan o'rganish kerak sodiq samarqandiyda aqidada mustahkam ilm yo'q mutaxassis emas paypoqqa mahs tortishlikka ruxsat berayotgan tarjimaga ishonib yurgan odam ollohni osmonda deb o'ylab yurgan hashaviylarning aqidasini ko'tarib yurgan odam ilmiy saviyaga chiqing gaplashaylik desangiz kelolmayotgan odam yusuf davron o'shani gapirishyapti o'sha qizlar demak ma'lumda ma'lum bir sistema bor bularni ayollar tomonidan ham hujum qilishyapti bizni ichimizga yusuf davron yolg'on gapirgan odam yolg'on avvavohir kalimasini yolg'on tarjima qilgan balki o'zi bilmaydi bilsa yolg'on kitobi sunnat deb tarjima qilgan yo'q kitobi sunnat emas u aqidani o'rganish kerak bo'lsa aqidani salafdan o'rganamiz biz abu hanifa salaf fiqhil akbar o'qish kerak tahoviy tahoviyni o'qish kerak tahoviyni aqida matnini o'qish kerak imom maturidiy tahoviy bilan zamondosh salaf salafga eng yaqin odamlar bizda moturidiy bizda o'zbekda hamma aksari deydi moturidiylik e, batafsil tafsiliy masala bilan yoritilmagan bizda nimaga moturidiymiz deymiz atrofimizga boshqa aqidalar hujum qilsa himoya vositamiz moturidiylik har qanaqa xohlagan masalangizda aqidani ishkol qiladigan savolni bering moturidiylarda keskin javobni topasiz shuning uchun moturidiymiz biz maturidiylik ahli sunna val jamoa qizlarni ogohlantirib qo'yay e, sizlar e, biroz hissiyotga berilgan bo'lasizlar atrofingizda mahramingiz sizni nazorat qilmaganligi uchun laqqa ishonib kimnidir qo'lida qo'g'irchoq bo'lib qolish ehtimolingiz katta aldayapti sizni anavi qo'shtirnoq ichidagi otinoyi aldayapti yolg'onchi ular kazzob o'zini hayoti barbod bo'lgani uchun yana atrofiga shunaqa barbodlarni yig'moqchi narkomandan so'rashgan ekan san nimaga boshqalarni yomon ko'rasan ular nasha chekmagani uchun sizni ham narkoman qilmaguncha narkomanlar tinch o'tirmaydi alkash boshqa odam ichmagani uchun yomon ko'radi o'ranmagan ayollar o'ranganlarni shuning uchun yomon ko'radi sizni shunaqa qilmoqchi o qo'shtirloq ichidagi otinoyi u tamom bo'lgan raso bo'lgan hayoti surishtiring ishonmasangiz sizni ham o'sha yoqqa olib bormoqchi ishonmang ular ahli sunna deyayotgan gapiga o'zi javob berolmaydi ahli sunna kimdan o'qiyapsan siz sodiq samarqandiydan deydi sodiq samarqandiyni aqidasi ahli sunna emaski ahli sunna emas hashaviy isbotini qilyapmiz maydonda turibmiz hashaviy aqidasi hanafiy mazhabiman deb yuruvdi yolg'on gapirgan ekanmi yolg'on gapirgan ekanmi yaqinda chiqib hanafiymisan qaysi mazhabdasiz deydi man mazhab emas dedi kitob sunnatdan olaman deyapti yolg'on gapirgan ekanmi mana biz aytgan gap chiqdi ha musanif adhamni gapini qo'yib qo'yishibdi siz hanafiymisiz desa ha rasman hanafiyman lekin imkoniyat tug'ilib qolsa boshqa mazhablardan ham rojih marjuh masalasida olaveraman fihi muqoringa ko'ra bu mening hanafiyligimga ta'sir qilmaydi debdi ilmiy gaplarda go'yo eshitgan odam o oh, zo'r gapirdi deb o'ylaydi man sizga buni soddaroq qilib beraymi soddaroq sal soddalashtirib beraymi musannif adham siz uylanganmisiz desa ha uylanganman lekin ovloro joy chiqib qolsa leviga yurib ham qo'yaveraman benikoh yotib ham qo'yaveraman bu benikoh yotishligim meni uylanganligimga ta'sir qilmaydi mana shunaqa gapiryapti shunaqa deyapti axir shuni qarshak solishyapti o zo'r gapirdi va qaraylik ilmi chuqurligini ilmi chuqur emas buni suyuq oyoq bu suyuq oyoq <laughs> suyuq oyoq bu suyuq suyuq oyoqligini ilmiy deb o'ylayapti ko'pchilik o'shaning uchun qizlar e, har xil gruppalarda dars beryapti ekan onlayn aqidadan o'rgatyapti ekan aqida aqida aqida deyishaverar ekan u aqida qulhuallohu ahad bilan bitadi siz kasbga hunarga harakat qiling agar aqida masalasini batafsil o'rganaman desangiz yig'ishtiring madrasaga kiring boshqa narsalarni yig'ishtirib ota onangizdan ruxsat so'rab madrasada o'qing u e, onlayn suhbatda to'rtta beshtada aqidani tugal o'zlashtirib bo'lmaydi aqidani o chuqur manzilotlari bor ho'p buni ham murojaatni qilib qo'yay dedim